Oi, então, é o seguinte, a gente recebeu alguns comentários dizendo que os vídeos que a gente estava fazendo não estavam trazendo muita informação, então para isso a gente resolveu mudar um pouco o foco e fazer uns vídeos bem mais informativos. O vídeo de hoje a gente foi lá no Bottle Depot para devolver umas garrafas. Então é isso aí, rola o vídeo. Oi, tudo bom? Oi! Então, o vídeo de hoje vai ser bem fácil e rápido. A gente tá levando esse monte de coisa aqui. Isso daqui tudo é latas e garrafas. Aqui em Alberta funciona da seguinte maneira. Quando você compra alguma coisa no mercado, ou na loja de conveniência, ou qualquer lugar, que seja bebida, eles te cobram um depósito de 10, 10 centavos, se for algo menos de um litro, ou 25 centavos para qualquer coisa acima de um litro. Esse depósito você pode pegar de volta depois. Aí a gente está indo fazer isso aqui agora. A gente guardou, tá alguns meses guardando as coisas, a gente está indo agora lá no Bottle Depot para entregar isso tudo e pegar o nosso dinheiro de volta. Então tá, tá daqui a pouco. Então você entra, você leva uhum. todas as suas garrafas pés. A gente levou no carrinho. A gente levou tudo no carrinho. Você entrega por cada garrafa e no final você pega no caixa o valor. É isso, nós ganhamos 7,70 dólares e é isso, vai pro cofrinho. lugar chama Bottle Depot, tem vários desses pela cidade. E é isso, como pegar um pouco de dinheiro de volta. Isso aí, valeu, obrigado, tchau. Tchau.